O sea, esa conversión hace más de nueve años, ¿qué pasó en ese momento? Muchas gracias por la invitación, Doris. Bueno, son tantas cosas que me han pasado, pero básicamente el detonante de, mi encuentro con Dios por medio de la Santísima Virgen fue el aborto, eh, el síndrome posaborto, todos los síntomas los padecí aflicción, culpa, ansiedad, depresión profunda, vacío emocional. Eh, tenía pesadillas con bebés, escuchaba niños llorando. Y cada vez que veía a un bebé en la calle, yo pensaba en mis adentros qué edad tendría mi hijo si lo hubiera dejado vivir. Y pues a raíz de mi último aborto, yo no quería vivir. Yo dije, acabé con la esencia de mi vida, que es con la naturaleza de mi esencia. Y pues si acabo con la vida de mi propio hijo, ¿para qué vivir? Y además de muchas cosas que hice, eh, nueva era, era muy esotérica, eh, tuve, tuve acercamientos con, pues, con una persona que estaba metida en el satanismo, santería, brujería, muy fuerte. Pero, amada Rosa, pero uno la recuerda como esa modelo, esa actriz bellísima, que de pronto uno decía, lo tiene todo, tiene fama, tiene poder, tiene dinero, lujos. ¿Qué más le pedía en ese momento a la vida? Increíble, eso también me preguntaba yo. Yo, me, yo, me, eh, yo recuerdo que cuando estaba viajando, estaba en el baño, me miraba al espejo y decía, increíble, o sea, tengo todo lo que el mundo dice que debes tener para ser feliz y no tengo nada. Entonces sentía un vacío profundo e inmenso y entre más escalaba en el éxito, en la fama y que me iba mejor, más vacío sentía. Entonces llenaba, me llenaba con cosas materiales, placeres, la vanidad, vanidad de vanidades. Y y no, y eso no, me llenaba para nada y buscaba estas salidas, esoterismo, nueva era, y chi, bueno, una cantidad de cosas, eh, yoga, y no, tampoco me daban esa real y verdadera paz que la da Jesucristo. Y de la nada, de la nada empecé a hacer el Santo Rosario. Yo creo que Dios Padre le encomendó fuertemente a la Santísima <laughs> Virgen y al Espíritu Santo que me dieran un retiro espiritual con un sartenazo <laughs> en la cabeza para poder ver mi realidad, ver mi vida que era completamente un caos. Em, emocionalmente estaba destrozada pues por todo lo que ya había pasado y había vivido porque todas estas prácticas y todo lo que yo viví, toda la vida de pecado, toda una vida disipada pues tiene sus consecuencias y a raíz del Santo Rosario y de esta experiencia con el Espíritu Santo, de tener una, experiencia real, de sentir al Señor, de, experimentarlo, de vivirlo, de tener sed y hambre de Él, em, empiezo a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y empiezo a decir, lo que está escrito en la palabra de Dios sí es real. Porque yo empiezo a leer la palabra de Dios, proverbios, eclesiásticos, los evangelios, a cantarle al Espíritu Santo, a invocarlo todos los días, a hacer el Santo Rosario, a ver EWTN y todos estos canales católicos que, profesan la palabra de Dios, que, alimentan el alma. Eh, a escuchar música de alabanza, adoración, yo, yo dije, me estoy volviendo loca. Entonces, eh, el cambio ahí, el fue? O sea, el cambio fue, fue una lucha muy fuerte de, eso del mundo a pasar como a ese otro escenario. Claro que sí, claro. Imagínate la contaminación en la que yo estaba era grandísima. Y la lucha interna, Claro, la lucha interna también fuertísima y, y esa batalla espiritual contra el mal, porque igual el mal cuando te ha tenido todo el tiempo en sus garras, no va a dejar, no te va a soltar tan fácilmente. Entonces no ores, no reces porque eh, eh, miedo a la oración, no. Entonces yo me tocaba rezar más, batallar para poder eh, soltarme de, sus garras y, realmente entregarme a las manos de Dios y confiar plenamente en Él. Entonces empiezo a vivir un proceso de conversión poco a poco, ¿no? Porque eso no es de un solo... ¿De cuántos años, Amada Pues sigo en esas. Sigo en esas porque desde, esas, hace, desde hace nueve años. Igual sigo en esas porque hay muchas cosas a las que tengo todavía que renunciar, defectos, comportamientos, tendencias que uno tiene en los antepasados, cosas que en las que uno es una batalla constante con uno mismo. Eh, ¿por qué soy así? ¿Pero por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué? Cosas que pueden ser un poco menos eh, dañinas, pero, pero realmente son pecado y que debo debo luchar también conmigo misma y violentarme a mí misma para poder eh, ser mejor y llegar a la perfección, a la santidad. Em, pues sigo en este proceso, este proceso de conversiones hasta que estiremos la patica, <laughs> eh, hasta que Dios nos llame a su presencia y que Dios nos dé la gracia para, para seguir luchando eh, y poder llegar a la santidad, que es así como Él nos quiere en el cielo pero, sí, es, sí fue muy fuerte al principio por lo que, por lo que había mucho pecado mortal. Eh, ya empiezo a entender muchas cosas, a ofrecer mi castidad, a ofrecer mi vida, mi tiempo al Señor, a hacer eh, apostolados, a evangelizar, a compartir mi testimonio y mis experiencias de aborto, de castidad, de noviazgo, eh, muchas cosas de nueva era. Eh, bueno, brujería, tantas cosas que, que, hay en mi testimonio. Y, y pues obviamente eh, em, ayudar a muchas personitas que, que, me confían sus historias, que me confían sus situaciones para poder, eh, con la ayuda del Espíritu Santo, aplicar el don de consejo y poder ayudarlas también en ese proceso que, por lo que yo he pasado. Esa adoración de pronto al cuerpo, a la belleza, mm. ¿en qué quedó eso? Pues Usted sigue siendo obviamente una, mujer muy bella, pero ahora ya lo mira <laughs> de una manera distinta. Claro, eso fue yo creo que lo primero que, que me hizo ver la Santísima Virgen. Volvió a mí ese pudor que había perdido en la televisión y en el modelaje. Em, respetar el templo del Espíritu Santo, la castidad, eh, conservarme eh, para ese esposo que Dios tenía para mí. Eh, no tengo necesidad de mostrar, ya no soy esa, porque yo era adicta al ejercicio, cinco horas diarias, más spa, más tratamientos de estética, de belleza, una adoración al cuerpo total, un culto al cuerpo. Eso, eso era uno de los pecados también, un ídolo que yo tenía. Y, pasa, pasa pues ya a un tercer plano, porque igual ¿De qué sirve eh, cuidarme y, pues ganarlo todo acá en este mundo si pierdo mi alma, no? Em, y ya, pues obviamente me sigo cuidando porque es por salud también, porque tengo muchos problemas de salud. Entonces no me puedo subir de peso, no, no puedo comer ciertas cosas por el colon, por la columna. Entonces hay cosas que realmente me tengo que cuidar para poder estar bien y poder viajar, asistir, cargar a mi bebé, son muchas <laughs> cosas. ah, hablemos de algo muy, muy importante. Y Amada Rosa se casó hace poco, también eh, tuvo su bebé hace seis meses. ¿Cómo ha sido ese regalo de Dios? No, ha sido la bendición más grande de Dios. Em, mira que yo en, cada vez que comparto eh, mi historia con, con los demás, Siempre hay una frase que el Señor me encanta, que el Señor me la regaló eh, de, su evangelio cuando los leía, me acuerdo. No se me olvida, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás llega por añadidura. El Señor conoce los anhelos de tu corazón. El Señor conoce todo lo que nosotros anhelamos desde el fondo de nuestro corazón. Y yo simplemente yo le decía, bueno, ¿cuál es tu reino? Y lo busqué y Él sabía que yo quería eh, casarme por la iglesia, consagrar mi vida, consagrar mi matrimonio al corazón inmaculado de la Virgen, a Él. Eh, también se lo consagré a San José y a San Miguel. Eh, tener hijos. Y el hombre que le pidió Sí, y le pedí un San José que llegara a mi casa y era mi vecino del 206 o 204, no recuerdo el número del apartamento, pero llegó al grupo de oración eh, eso sí, de chismoso. Él no sabía tampoco lo que, lo que le tenía deparado el Señor, pero fíjate que Dios obra maravillosamente y, así Dios ha obrado, sigue obrando y seguirá obrando en mi vida si yo lo permito, porque Él respeta nuestra libertad y siempre le digo, Señor, que nunca me parte de ti, no permitas que, yo me desvíe de tu camino. Y así fue. Me mandó mi San José, eh, me regaló un hijo, que se llama Miguel Alejandro en honor a San Miguel Arcángel y a su papá. Eh, y ha sido la experiencia más linda, más maravillosa. Tengo el corazón así lleno de amor, eh, derretida de amor. Sí. ¿Y cómo, se ha sentido como mamá, ya con todas las cosas desde pues, el bebé, el día a día? feliz, feliz. Renuncié a mi trabajo, trabajaba como funcionaria pública, renuncié a él para dedicarme al hogar, a mi esposo y a mi hijito. Bueno, Amada Rosa, em, de pronto unas palabras para esas personas que, que se encuentran sin esperanza? Mira, yo llevo nueve años en este camino y también he sentido aridez, siento y le digo al Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? Pero esto no es un camino de sentimientos, de emociones, esto es un camino de, fidelidad, de obediencia, de buscar primero el reino de Dios y justicia y lo demás llega por añadidura. Em, yo también he pasado dificultades y sigo teniendo problemas, pero a medida que, uno confía, si confía más, el Señor obviamente se revela con más rapidez. Si yo me entrego más al Señor sin esperar nada a cambio de Él, el Señor con más rapidez actúa. Eh, yo lo he vivido porque cuando en esos momentos de, de, desesperanza o de desaliento más que todo, porque nunca pierdo la esperanza, porque siempre está ahí, en esos momentos en que está la aridez, en que uno dice no pasa nada, es cuando más intensa me pongo, <laughs> porque yo soy súper intensa con el Señor. Entonces voy al Santísimo todos los días, voy a la Eucaristía todos los días, hago mi Santo Rosario, así no sienta nada, así sienta pereza, así sienta, no tenga ganas de tirar la toalla, y decía, Señor, por favor, dame la gracia de no tirar la toalla. Y seguir luchando y luchando y luchando, porque esa es la lucha espiritual también. la aridez la tuvieron todos los santos, eh, el desierto pasaron todos los santos, inclusive Jesucristo estuvo en el desierto. Entonces esas son etapas que Dios nos permite eh, vivir para, probarnos también nuestra fidelidad y para también em, purificarnos como oro en el crisol, eh, también para fortalecernos y para, decirnos, mira, no me vas a sentir, pero ahí voy a estar. No me vas a sentir como antes o, o te estoy permitiendo vivir esto para que el día de mañana seas un gran testimonio de mi amor por ti. Dios me hizo morir al mundo para ganarme para Él. Gracias al Señor. Así es. Entonces el mensaje, Dios, el camino, la verdad y la vida. Así es. Así es. Gracias, amada Rosa. No, gracias a ti.